Hikmət Siyah, Kərgədan və Qarışqa Uzunu ilə eni bir, başı ilə bədəni bir kərgədan tutulmuşdu təmbəllik azarına. Süslük, məstlik hopmuşdu ömrünə, güzarına. Boş bekar əsnəməkdən çuval olmuşdu ağzı. Günün beşdə dördünü yeyib yatırdı azı. Yerdə qalan vaxtını ya göldə keçirirdi, çemib çıxır meşədə, ya çöldə keçirirdi. Daş üstünə bircə daş qoymaqla yoxdu işi. Onu piy dağarına döndərdi bu vərdişi. Apardığı arpanı yolda qoyub bir yana, bap balaca qarışqa bir gün söylədi ona. Səndə bu boybuxun var, fil işi görmək olar.'' Bizim meşə elində niyə əlin belində dolanırsan afərsiz? Hamı səndən xəbərsiz, sən hamıdan xəbərsiz. Kimdi doyduran səni? Səndə olan gödəni? Nə? bağırdı kərgədan. Təhqir edirsən, yəni? Ayaq bastı üstünə. Belə əzərəm səni. Yox, qarışqa ölmədi. Girdi torpağın altda, lağım atıb yenə də üzə çıxdı bir anda. Tənbəlin zərbəsi də əsər etmədi ona, götürüb arpasını düzəldi öz yoluna. Kəryadan gördü, nəhəng özü yox, qarışqadır. Çox da güclü görünür, çox da nöqtə boyda, yox, yox. Kəryadan gördü nəhəng özü yox, qarışqadır. Çox da güclə görünür, çox da nöqtə boydadır. O həm sevir zəhməti, həm də ki cəsarəti. Nəhəng odur. Kərgədan adi cırtdandan cırtdan.